saboda babu yadda na iya billahi lazi la ilaha illa huwa har ta yanzu nake da nake maganan nan ba so nake ba amma ba da option so in Allah ya sa an daidaita fine ba daidaita ba Allah zai yanke babu abin da ya fi karfin addu'a saboda dai na san dai aure ana yin shi ne saboda raya sunnar masoya yan uwa da abokan arziki maganar da zan yi magana ce ta sirri wanda bai kamata a ce na yi ta on social media ba amma babu yadda na iya saboda yadda duniya take min kallo a bangaren da ya shafi personal rayuwata wanda already mutunci na idan mutane da yawa ya zube kuma Allahu alam Allah ne kadai sheda na ba ni da wani baki da zan iya kare kaina akan hakan kuma babu dalilin da zai sa in fito duniya ina faɗan wani abu da yake faruwa da ni a personal life ɗina na gida but amma this time around ah uh, ya kamata in yi magana saboda ni kaina abin ya zama na kasa fahimtar yadda rayuwa take hakan yake faruwa da ni but Allah shi kadai ya sani iya kokarin da nake yi da kuma iya kawar da kai amma ƙarshe dole tura sai ta kai bango an kai ga samu sauki kowa ma ya samu sauki <laughs> ah, har ga Allah wallahi azim ba ni da niyyar yin magana na social media amma wani lokacin idan kana so ka goge wani fenti da mutane suka shafa maka kuma kai baka san yadda za ka yi kai ka yi wannan abin ba saboda babu wanda zai fahimce ka so dole ya zama dole ka nemi hanyar da za ka iya gyara gyara abin ya zama koya ne dai daga an kira sunanka kada mutane su su tuna da wancan image ɗin da suke kallon ka da shi na mutumin banza ko kuma na wani mutumin da ya kasance hauka mahaukaci dakikanci ya ƙare shine duk mutumin da yau za a waye gari a ce yau gashi ya sa kuɗinsa ya aure kuma ya ɗan zauna da matan kawai sai ya ji ya rabu da ita saboda shine ya fi kowa kuɗi a duniya to babu dakikancin da ya kai wannan wato a ah, duniya na yi aure ɗai ɗai ɗai ni kana ba alfahari nake da da numbers ɗin ba ba na alfahari da haka kuma duk wanda na aura muka samu problem ba na fitowa in ce ga in ba duniya labarin abin da yake faruwa ko abin da ya faru tsakanina da iyalaina saboda ba daidai ba ne muna da 'ya'ya da su wani abin ba za ka iya fitowa ka ce gashi ba kuma kai ma kana da baki idan kana da baki ita ma matarka tana da bakin da za ta iya fitowa ta kare kanta so a maimakon mu zubarwa da mu mutunci ya zama dole in yi haƙuri in rufe bakina kada abin ya zama ishu amma wannan karan i have to maganan gaskiya kenan da mutane suke min da cin mutunci akan auri saki ba zan ce baya damuna ba so amma daga baya da na gano cewa duk abin da ke faruwa da ni da iyalai na ba wanda yake kallo sai yan uwana sai a wasu abokaina amma kuma duniya kullum ni ne mai laifi so na karba tunda har na ci gaba da rayuwa ba tare da abin na bashi ya ya kai ni na shiga wani yanayi na depression ko mana yanayin da bai kamata ba ko ba komai ina da yaya waɗanda suke bukata su ganni da raina da lafiya na ina da yan uwa da iyaye da suke son su ganni da raina da lafiya na so ba zan rika bari abin damuwa ya zama na cewa ya kai ga na shiga wani yanayi ba kuma ba zan yi ba zan yi wa abokan zama na sharri akan wani abu wanda ba haka bane kuma fito in ce haka ne so daɗinta duniya hanyoyi da yawa da mutum zai iya wanke kansa akwai hanyoyi da yawa to sai dai kawai abin da na sani shine ni wannan sana'ar da nake ciki ita ce sana'ar da ta jawo min duk waɗannan matsalolin kuma ba masu ba matsaloli da yawa a rayuwa wanda ni Allah subhanahu wataala shi ya san komai amma da bude wa mutum ake yi a rayuwa a ce in ka shiga kaza za ka zama kaza abu kaza zai faru da kai kaza zai faru to bana tunanin zan ɗauki sana'ar shahara ko in ce sana'ar fim wanda babu wani abun ka na duniya da yake iya rufuwa saboda abin da zan faɗa is a long story but let me cut it short na samu problem da matata safiya a kusan a yanzu ana neman yan watanni haka tana gidansu so duk yadda ya kamata ce iyaye yan uwa waɗanda suke da hakkin a zauna a sasanta an zauna amma ba abin bai sasanta ba So, uh, oh, in fact kawai dai yanzu tana gidansu kuma abubuwa da yawa sun faru kuma tun da muka yi aure abubuwa da yawa sun faru amma dole sai ana yin hakuri a rayuwa har sai abin ya kai ga inda ba za a iya hakuri ba tun da na aure waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata tun tun farkon aure amma an yi yau gobe na yi na ce kar a sake gobe kar a sake jibi kar a sake to idan dai wannan wayar bata bar hannun matata ba to definitely ba za mu zauna lafiya ba so daga ƙarshe dai yanzu ba zan iya ba da labarin abubuwan baya ba magana gaskiya kenan so amma ba na so saboda any time from now za a iya samun problem saboda ni ban saki matata ba yanzu ban saki ta ba amma tana yin sana'a a social media wanda kuma sana'a nan ba da shi ta zo gidana ba ni ne na batta ta fara yi amma tana yin adashi ta gaya min cewa tana yin adashi amma zubi take yi in ya kai kaza za ta kwashe kaza ashe ita ce uwar adashin wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru no so sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma 'ya'yana wannan wannan abin yes yana faruwa kowane gida yawanci ana irin samun irin waɗannan matsalolin um, tana yin adashe kuma ita ce uwar adashen ita take karɓar kuɗi take tarawa ta ba wanda ya kwashe wallahi azim Ba ta tambaye ni ba kuma ban sani ba business ɗinta da take yi kaɗai na san ba da izini shi ma da conditions cewa ba za ta taɓa posting ɗin ba za ta taɓa ɗin abin da ya shafi hotonta ba amma ni in na ra'ayi zan iya posting posting occasionally so issue ɗin dai da yau da gobe da jibi shine aka samu problem da akan waɗannan matsalolin da posting din da da ta yi on tiktok ta je ta yi lalle a wajen lallan an ɗauke ta tana rawa an saka a tiktok so ni kuma bana bana so kamar yadda tintintintina na yi wani na kai to karshe dai na ce ta je gida saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi so idan dai tana da iyaye iyayen arziki ne iyayen eh, waɗanda suka san me suke yi ne sai ka tura ta gida in ka tura ta gida sai ka faɗa musu ga abin da ya faru gashi gashi gashi ni na kasa to ku kuma ku yi mu so a maimakon da ta je gida abin ya sauki sai ya worst saboda abin da zai zaunar da ni lafiya ya zaunar da aure na lafiya ko menene ko duniya nake samu ni idan dai akwai matsala zai kawo mishkila a aure na ko a wani abu zan haƙura da shi so amma ban haƙura da safiya ba na tura ta gida na faɗi conditions na ceto aka kai ruwa rana na ceto na yadda ta dawo amma ina da solution guda uku wanda dole sai sun faru sannan za mu iya zama lafiya ko za mu iya ci gaba da zaman aure shine na ce wannan wayar ba na buƙatar ta kada ta dawo gidana da waya a siya mata wayan da ta iya kiran yan uwanta duk wanda take so ko ta kira ni ko yan uwanta suna son magana da ita su kira ta ma ba na buƙatar wayar da za a saka data a ciki a je ana yin bincike on social media ko kuma ana yin abin da bai dace ba wajen matar aure na farko kenan na biyu na ce zan canza mata gida saboda ‘ya'yana ‘yan uwana babu jituwa tun tuntuni so solution shine canza mata inda za ta iya rayuwanta ita kadai na uku ah, as I was saying na uku kuma na ce I'm sorry mun ga hannuna yana shaking ku yi haƙuri haka wannan I can do uh, na uku na ce business da take yi a dakatar da shi na ce ba na bukata saboda ba da shi ta zo gidana ba gidana ta fara yi har aka kai wannan lokacin dalili ko da yasa na yanke waɗannan abubuwa su ne tashi tun da na aure ta ita take ɗaukan nauyin kanta ba na bata abinci ta ce tun da ta haifi diyana ko pampas ban taɓa siya wa diyana ba gidan mu. mutane sun kai hamsin aiki kamar da zai kashe ta so wannan duk daga bakin ta fito wanda idan har aka kai ga yau an ce aure na da ita ya mutu na tabbatar da mutane da yawa za su so su ji wannan abin da na faɗa in fact ba wannan ba shi ne kada mun ta faɗa ba sun akwai abin sun kazanta wanda na tabbatar da cewa duniya idan ta ji abin da take faɗa wallahi la'azimu sai ta kare ta saboda na san cewa ba wanda ya san yadda rayuwar gida na yake amma makusanta na abokai da yan fim sun sani yadda nake iya kula da mahaifiyata 'ya'yana da kuma mata na daidai gwargwadon iyawata su wannan dokokin na ce ta daina business ta ajiye babban waya kuma zan canza mata gida kawuna suka je aka zauna aka yi maganganu aka tashi dai ba solution abinda iyayenta suke faɗa ko ce yayyanta shine sun yadda a canza mata gida amma ba su yadda a hana ta yin business ba ko a karɓe wayan hannunta idan kuma dole sai an yi haka to su gaskiya sai dai a haƙura ni ban saki matata ba kuma ba na son sake ta saboda 'yan kallo akwai makiyana da ko menene na fito na fada ba zan burge su ba za su ce karya ne amma na yin wannan dan masoyana ne da suke jin ciwon ana zagi na akan aure saki so tana gidansu with time idan an daidaita fine amma zai wahala saboda sun fi yadda so tunda sun zaɓi business ɗinta take yi fiye da zaman aurenta bani da option anytime from now za a ji labari mara daɗi a gafarce ne wannan ne saboda ina celebrity ba zan kashe kaina saboda followers ko in ce fans dina in burge su ba in zauna in ci gaba da zama da bakin ciki saboda babu yadda na iya billahi lazi la ilaha illa huwa har zuciyata yanzu nake da nake maganan nan ba so nake ba amma ban da option so in Allah ya sa an daidaita fine in ba daidaita ba Allah zai yanke babu abin da ya fi karfin addu'a saboda dai na san dai aure ana yin shi ne saboda raya sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma tara zuri'a da shauransu ina da zuri'a ina da 'ya'ya don haka ba ni ne kaina ba kuma ba na cire rai da rahamar Allah but na ganin na gama aure bi iznillahi ta'ala na gama aure ma'ana roƙon Allah ya kare ni daga dukkanin abubuwan da nake gujewa yasa nake ta yin wannan auren daga na rabu da mace sakin auren saboda wani dalili ne wanda duk mutumin da ya zama madaukaki yana tare da irin waɗannan abubuwa da su rika bin shi idan mutum ba imani ba ne da shi ko kuma addu'a da dauriya to sai ya kauce hanya sai da mutum ya koma ya tabi yan mata da shauransu wanda shine dalili da yasa kowane lokaci na rabu da mata nake kara yin auren saboda in kauce wancan hanyar da haka wanda ya ji haushin wannan abin da na faɗa yan uwana da babu wanda ne shawara da shi kawai yankewa ne saboda ni ne nake zama da ita ni na san irin haƙurin da nake yi da ita ita ta san irin haurin da take da ni dan ba za a ce ai ni ma wai bani da laifi akan wasu abubuwa da nake mata ba amma na tabbatar da duk abin da nake wa matata ba zai raba aure na da ita ba so aure na gama shi ah, ma a gafarce ni na faɗa ne dan in wanke kai na da wancan sunan da ake kira na saboda yana damuna Allah ya zafar mana abin da ya fi alkhairi ila yau yi masuna har lokacin karewar mutane ne yau yi malu ranar da na riga na san shi kuma na sanar da ko ranar shi bayan karewar dukkan jan adam na لأزينن لهم في الأرض wala ubu yallahum wajwayn lana ta bi shi kenan kuma ta kama shi kaji da Allah ne kuma yanzu kai yake jayayya da sha'anin nasa da shi da Adam ne bawan Allah yanzu da Allah ya kore shi ya la'ane shi ya saukar da shi ya nesantar da shi yanzu jayayya ta kaure tsakaninsa shi da Allah da Allah ubangiji ina ce rabbi ma a gawaita ne ya ubangiji tunda da kaɓar da ni ka riga da ni eh, ya ɓar shi lau zayyinan na lahun filar ya'yan adam kwa na riga sai na batar da su kawata musu dukkan sabonka don su yi duk abin da kace su yi zan hana musu yi duk abin da kace su bari zan kawata musu abin ba za su bari ba za su yi shi lau zayyinan na lahun filar wani ugu yan lahun mu ajma'in kuma zan ɓadda su duk gaba ɗaya illa su. adam dun zan batar da su daidai sai dai waɗanda suke bayinka na gargari waɗanda suke bukula sina kam za su yi ta bugawa da shaidan amma bukula mukulasina shaidan bayi da iko a kansu inna ibadi laysa laka alaihim sultan wato bayin Allah makusatan Allah shi ubangiji komai na tare da shi kowa na tare da shi amma gwargwadon matsayin mutumin ko matsayin abun kuma yadda kasan ko ina dukkan ƙauyukan najeriya najeriya ne da ka ko ka shigo najeriya duk ƙauyen da ka fara samun sunansa najeriya amma ba zai daidai da manyan garurukan cikin najeriya ba manyan garurukan cikin najeriya ba za su yi daidai da abuja ba abuja kuma in ka shiga abuja akwai inda ba za ka je ba ko kai wane ne a cikin abuja sai dai wanda aka yarda da shi ya yarda da kai an baka laya kasa a wuya shine fadan gwamnati kama ko ina najeriya ne gaba ɗaya da dajin da ruwan da duwatsun da ƙauyukan da komi najeriya ne amma ba sa kama da babban birni babban birnin ko ba kama da babban birnin tarayya birnin tarayya ko komi